Fakulti Sains dan Teknologi Sumber yang kini telah berusia 22 tahun telah berjaya menawarkan pelbagai program penyelidikan termasuk program zoologi. Program zoologi ini memberi tumpuan kepada pelbagai bidang yang penting dalam penyelidikan termasuk ekologi, pemuliharaan dan pengurusan, evolusi, filogeografi dan bioinformatik serta sistematik haiwan seperti katak. Jabatan Zoologie di uh, fakulti kita dia lebih kepada pengurusan sumber haiwan uh, dalam program itu kepakaran-kepakaran kepakaran, uh, dalam bidang itu adalah lebih kepada biodiversity yeah. biodiversity mereka mengkaji diversity haiwan-haiwan serangga, burung uh, kelawar uh, rodent, small, small mammal ni dia, itu kepakaran biodiversity, fokus dia kepada biodiversity University dan uh, mereka amat giat menjalankan penyelidikan berhubung dengan uh, diversiti ke, ke, kepelbagaian haiwan yang ada di Kepulauan Borneo ni khususnya banyak banyak spesies baru yang dijumpai ya, di, ataupun spesies-spesies yang telah lama hilang dijumpa semula dengan adanya teknologi macam kamera dipasang dalam hutan dan uh, se, se, pada yang masa tertentu dan men, uh, the capture image-image uh, hewan haiwan yang dah dikatakan pupus tapi muncul kembali ya. tapi uh, pokok pokok dia memang mereka fokus kepada biodiversiti haiwan-haiwan yang ada di Kepulauan Borneo ya termasuk burung-burung ya eh, kelawar uh, dan sebagainya ya. Bersempena dengan Hari Selamatkan kata, kini saya berada di Taman Negara Kubah Sarawak untuk pertandingan The Fourth International Borneo Frog Race. Jom kita terkait bersama terletak 22 km dari Bandar Kuching, Taman Negara Kubah sekali lagi menjadi tempat pilihan bagi pertandingan The International Borneo Forest bagi kali keempat setelah berlangsungnya pertandingan ini pada tahun 2013 dan 2014 di tempat yang sama. Uh, so we started the frog race. Uh, this is a people's movement. Huh? It's not organized by IBEC itself. It's by the students of UNIMAS. So it's their idea, is their energy. Uh, the primary goal used to be um, promoting uh, conservation of amphibians, but uh, actually we just look at amphibians as surrogates, representatives of biodiversity. You protect frogs, you protect the forest, you protect water, and you protect all of biodiversity. So uh, conservation and education uh, are the primary goals of the Bornean Frog Race. We also support uh, by these activities um, tourism, ecotourism, which uh, very often leads to protection of areas. Uh, the past uh, four years, we've seen the number of people increasing, participation from 30 to 120 and this time we lowered the limit to 100 because of impact on the forest. So this uh, time around we have about 100 participants. Pertandingan ini memerlukan peserta berjalan di kaki Gunung Serapi selama 2 jam dan kembali semula ke tapak Taman Negara Kubah bersama hasil tangkapan gambar amfibia. Terdapat empat kategori yang dipertandingkan iaitu gambar amfibia yang paling banyak ditemui, gambar amfibia yang jarang ditemui, gambar tangkapan amfibia yang terbaik menggunakan kamera DSLR, kamera compact dan menggunakan kamera telefon bimbit. I come from Thailand to catch a frog today. I am a herpetologist of a new generation and try to make my motivation with myself. The first frog I got today is um, some kind of calophrynus, maybe this species, stigmas. Yes, it's very cute and great to be there. What kind of species of frog that you already captured? Uh, I've captured the very small brown frog. I don't know its actual name. I'm not a frog <laughs> expert. It's very small though. <laughs> I don't know anything else about it. Okay, do you think that uh, frog in Malaysia, especially in Cuba, very interesting? Yes, this is my first time at the frog run, um, and there's a lot of different kinds of frogs. I've seen a very big one with horns on its head, and I've seen a very tiny one, so they're very interesting. Yeah, absolutely. di Kubah ni. Uh, adalah mudah untuk kita melakukan pemerhatian terhadap uh, katak berbanding di taman negara yang lain kerana uh, wujudnya beberapa tempat yang memang menjadi tempat untuk katak ni berkumpul untuk membiak seperti di uh, kolam katak yang ada di Taman Negara Kubah. Uh, di dalam Institut uh, Biodiversity dan Pemuliharaan Alam Sekitar, kami pelajar uh, bertindak sebagai pembantu penyelidik kepada golongan uh, penyelidik dan uh, profesor yang ada di dalam institut tersebut. Kami memberikan uh, bantuan dari segi Uh, membantu dalam melaksanakan kerja-kerja lapangan yang, yang melibatkan tenaga kerja yang sangat besar yang tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh seorang individu sahaja dan sebagai seorang pelajar yang turut uh, terlibat dalam kegiatan saintifik terutamanya tugas lain kami adalah untuk uh, memastikan uh, hasil-hasil uh, yang kami dapati daripada kerja lapangan ini didokumentasikan dalam bentuk literasi saintifik yang boleh digunakan untuk rujukan uh, masyarakat terutamanya yang uh, yang tidak terlibat dalam kajian saintifik untuk mereka memahami bahawa uh, berharganya alam sekitar yang yang yang kita ada di uh, Malaysia terutamanya. Selain pertandingan menangkap gambar amfibia, The Fort International Bonian Ford Race ini juga menjalankan pameran dan seminar mengenai amfibia yang disampaikan oleh penceramah dari UNIMAS seperti Profesor Madia Ramla Zainuddin dan dari luar negara seperti Profesor Jin Mark Hero, seorang ekologis. Well, the diversity of frogs here is really high. And so there are many, many species here and many of them are endemic to Borneo. So there's amazing diversity and a lot of it is endemic. But what is similar to the rest of the world is a lot of the body shapes and a lot of the colors and the types of behaviors that they have are found and have evolved independently in other countries. So that's what's really interesting. The calls though, the calls that frogs make, and only male frogs call to attract females, the calls are very different here. So there are a lot of very strange calls that I would never have thought were frogs but they're frogs. So some things are similar, some things are very different. Malaysia and, and Borneo and, and Sarawak itself has many species which are only found here. So they're unique and beautiful creatures. kualiti yang telah kita lihat pada tahun ini uh, eh, amat uh, eh, membanggakan peningkatan yang agak uh, ketara berbanding pada tahun-tahun yang lepas saya rasa ini disebabkan perkara ini bukan, bukan kali pertama ini adalah kali keempat dan uh, ramai daripada yang terlibat di dalam uh, kita punya pertandingan tahun ini telah memahami apa yang dikenaki oleh juri-juri pada tahun ini oleh itu, eh, kita lihat eh, gambar-gambar yang dihasilkan maupun daripada eh, pelajar ataupun rakan-rakan kita daripada luar negara adalah pada tahap yang lebih tinggi. Selain daripada saya, actually, judging ini juga telah dilakukan oleh Encik Ha dan Encik Eh, seorang daripada Amerika maksud di sini kualiti eh, uh, itu yang dipilih itu bukan calang-calang ya dia diiktiraf uh, eh, oleh dua orang yang kita jemput ni seorang daripada Belanda dan seorang daripada Amerika so di sini kualiti dan juga apa yang telah kita terap yang kita cakap awal tadi benda ni telah mendepati lah dan kita telah memberi uh, tahun ni pun uh, dimaklumkan uh, hadiah yang diberikan agak lumayan lah dan uh, insyaallah kita pun uh, dimaklumkan akan melaksanakan yang kelima international bowling program ini pada 30 April 2016 oleh itu di sini saya mengambil uh, kesempatan lah untuk menjemput bagi mereka yang minat uh, dalam kadang-kadang uh, penggambaran uh, mikro uh, kepada tahun depan kita uh, merancang untuk melakukannya di Lambir uh, ha, di, tidak jauh dia boleh kawasan Miri ya. So hari itu diharap ramai-ramai lah hadir dan juga saya ingin maklum